feel feel احساس کردن حس کردن feel I feel happy I feel happy I feel یعنی من حس می کنم احساس می کنم happy خوشحال خرسند. I feel happy من حس خوشحالی می کنم یا من خورسندم امیدواریم که شما هم خورسند و خوشحال باشید I feel happy من خوشحالم من حس خوشحالی می کنم I feel happy I feel happy How do you feel about it? How do you feel about it? How یعنی چگونه Do you آیا شما Do برای سوالی کردن فعل کمکیه Feel احساس کردن حس کردن About در مورد It آن About it یعنی در مورد اون اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel یعنی چه حسی داری چه احساسی داری about it در مورد اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel about it? چه حسی نسبت به آن داری؟ چه احساسی نسبت به آن داری؟ How do you feel about it? How do you feel about it?